Jestem teraz na Union Terrace Garden Po prawej mojej stronie jest Union Street Tam Siberia Vodka Bar Z tyłu wieża jakiegoś kościoła I to wszystko 30, 30 maja 2014 roku w Aberdeen przy okazji warto popatrzeć na piękne kwiatki tegoż to Union Terrace Garden